buñ lay wax yooyu nga lànk dañ ne ah baax na nga xam ne fii ci Sénégal la de suuf bu sëriñ ko jàll maanaam jàpp nañ ne noo koo gis nit mel leen rek am na yim ñu diwoo ko raaye moo tax mu am foofu ana yàlla muy dogal mbokk yi buñ demee ba jàpp ne yàlla dogalu dara léegi nit ñi ñooy def nit ñi liñ doon da nga gëm njabar di sangu di naan di gas di suul mbaa doo tekki dara loolu mbokk yi ci xewet yi ñu jàpp jar bàyyi xel la ko ñu bari fi ne gëm nañ ne ci la dund mënuñoo dund nii rek di dem rek nga gis leen nii maanaam amuñ koo xam ne ci la ñu dem mu leen di seetla la li gën a wóoral di mbokk yi mooy seetlu seetlu moo gën a wóoral demal ci kuñ jàpp ne ma ngay gis nañ nangu ne ma ngay gis yàlla jaay na ko mu gis gis na ne yow ginnaaw suba ngay faatu lu mu ci man nga dundoo ñaari fan yooyu jàmm faatu fa faatu jàmm moo tax ne waaye xam ne ginnaaw su bëggee faatu lu ko gën a métti amul mbokk yi ndax kenn mënu ko fank boobaay kon yooyu amul solo te ñun ñu ngi rey suñu bopp yooyu it ci xew di mat a bàyyi xel yi kilifa yi waroon dox ci xeex ko Touba bokk na ci jay yi gën a dox ci jam jabarkat